Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не минає жодної крамниці. Продавчині каже, кухлик покажіть. воно той, що з краю. Продавчиня, що чого? Я не понімаю. Кухлик кажу, покажіть той, що збоку служка. Какой же это кухлик, если это кружка? Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик. На черта мені мова. І сказав їй мудрий дід, а цим пишатися не слід бо така ж сама біда і в мої корови. Має бідна язика, та немає мови.